စီစဉ်စက်ကူတွေဝယ်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်စက်ကူတွေကိုအဲ့ဒီအဝတ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုဟာအဝတ်စုပ်ကလေးတွေကိုချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီစဉ်စက်ကူလေးတွေညှက်ပြီးခံရတယ်ဆိုတာကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ red ကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးသမီးတွေရာသီလာတဲ့အချိန်မှာအဝတ်စားတွေစွန့်ထင်းမှုမရှိအောင်မတို့ဂွန်းပေါ့နော်ဂွန်းစားလေးတွေခံတာပေါ့နော်အဲဒါကို pet လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ pet တွေမပေါ်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးတုန်းကမကျမတို့ရဲ့မိခင်တွေအတော်တွေခေတ္တဝါဆိုလို့ရှိရင် ဒမင်လေးကိုခောက်ပြီးတော့လို့ရှည်လေးတွေခောက်လိုက်တယ်ခောက်ပြီးရခါတာအဲ့ခေတုန်းကဆိုရင် မဖြစ်မနေဒီလောက်လောက်ရှိတဲ့အက်ဂျစ်ကြီးတွေဒူတိုင်းရှိကြတယ်အက်ဂျစ်ကြီးတွေ special သွားဝယ်ပြီးတော့10ခုလောက်စောင့်ထားရတယ်ပြီးရခါမှာအဲ့လိုခောက်ပြီးတော့အဲ့အက်ဂျစ်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့ရှေ့တစ်ချောင်းနောက်တစ်ချောင်းအဲ့လိုမျိုးထားရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့အကမြဲတမ်းထိုးမိတယ်။အဲ့လိုဒုက္ခတွေရှိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တခါတလေကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဘက်တွေကအဲ့ဝိတ္တရာပေါ့နော်ပြန်ပြန်လျှော်ရတဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရှင် မတို့တင်ကြီးစင်းမှာသွားပြီးတော့စီစဉ်စက်ကူတွေဝယ်ရတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်စက်ကူတွေကိုအဲ့ဒီအဝတ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုအဝတ်စုပ်ကလေးတွေကိုချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီစဉ်စက်ကူလေးတွေညှက်ပြီးခံရတယ်။အဲ့ကြအမထိုးခြင်းတဲ့သူတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။နောက် true ချာချာဘာတွေလောက်ကြသေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဝေးလေးတွေကိုအလုံးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အခုတမ်ပန်လိုမျိုးပေါ့နော် သွတ်ထားတာလေအဲ့ဒါမျိုးတွေအထိလည်းလောက်ကြရဲလို့ကြားဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုခေတ်မျိုးသမီးလေးတွေမှာဒီလိုဒုက္ခတွေတော်တော်ဝေးသွားပြီအရန်ကန်ကောင်းကြပါတယ်ကိုအလွယ်တကူစိုက်ဆုံပေါ့အဲညမှာသုံးတဲ့ပက် daily pet regular pet မျိုးစုံလေးတွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အားလုံးသုံးလို့ရပါတယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အမျိုးအစားကိုသုံးပေးပါ အခုနောက်ပိုင်းမှာပြောပေါ်လာတာကြတော့ cap လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ cap လေးတွေဆွတ်လိုက်တယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်ကြရဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ safe ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကိုယ်နဲ့ convenient ဖြစ်တဲ့ဟာကို သုံးပါလို့ပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာမှာဘလို့သုံးသင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အမျိုးအစားကိုသုံးသုံးမမတို့တွေကရာသီလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် pet ကို၄နာရီကနေ6နာရီကြာလဲပေးခြင်းအပြင် pet ကိုအကြာကြီးမထားခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ပိုးဝင်တာတွေစီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာတွေအဖြူစင်းတာတွေအနံဆိုးထွက်တာတွေကိုတက်တာစေပါတယ်တချို့တွေကဈေးထဲမှာလေရှော်ပြီးပြန်သုံးတယ်မှာရေတကယ်တမ်းကျကျမတို့ကသိတဲ့ဥစ္စာကြဟို main ကလေးတွေအတွက်ဒီနေရာဆိုတာ အင်မတန်တန့်ရှင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ပိုးမွားဝင်နေဆိုလဲမိန်းကလေးတွေကဟိုဆံဝင်နေပါပြရမှာလဲရှက်တယ်တော်တော်များများလေ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး short ဖွတ်ပြီးပြန်သုံးနေဆိုတာသုံးသင့်လား။ဒါဘလောက်ကြည့်တန့်ရှင်းမှုရှိမှမလဲ။ရောကျမရဲ့ရှူထောင်းရလေဆိုလို့ရှိရင်မမအနေနဲ့ဘယ်လိုများကြံပေးလို့ပါလဲမမ။ကျမအနေနဲ့ကြံပေးလို့လားတော့ short ဖွတ်ပြီးသုံးတာတွေတဲ့စာလို့ရှိရင်အလွဲတကူဝယ်ယူရရှိနေတဲ့ဈေးလည်းမကြီးတဲ့ pet လေးတွေကိုသုံးဆွဲပါ။ အဲ့ဒါတွေကိုသုံးဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမကြာခဏလဲလှယ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီတကူရေးကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ရာကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ် daily သုံးတဲ့အကျင့်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီ daily ရဲ့ဟိုတန့်ရှင်းမှုပေါ့နော်တန့်ရှင်းမှုပေါ်မှာတော့အရေးကြီးတယ်ကိုကဥပမာပေါ့ဒီ daily တဲ့ကြာပြီးတော့မှုတ်တက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးမှာ အဲ့လိုမျိုးသုံးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးပိုးဝင်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ခုနကပြောသလိုပဲဒီ daily ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးလျက်နေမိုးချုပ်ထိကတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်း infection prone ဖြစ်စေတာပဲအလိုပစ္စည်းကိုသုံးသုံးကိုနဲ့ convenient ဖြစ်တာကို safe ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံယူတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးပါ ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမကြာခဏ၄နာရီနဲ့6နာရီကြာမကြာခဏလဲလှယ်ပေးဖို့ကဒါအဓိကကြပါတယ်အဲ့လိုလဲလှယ်ပေးမှသာလင်ဘယ်လိုပစ္စည်းမဆို infection ဝင်တာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် CFM caring for well-being